busquis aquí en la tristesa. Jo estic amb tu, no tinguis por. Tot era foscor, s'ha esvaït la tempesta. Posa't a Hallelujah, hallelujah, hallelujah. a l'alegria, cerca l'aquí a la fraternitat. Farem que l'amor mogui totes les pedres per construir. Sumem un món nou, així espai. Hallelujah. Hallelujah. el silenci van ressonant. Es fan més forts sons que neixen d'autèntica felicitat.